<coughs> Allô Je te dérange Non, non, pas du tout, dis-moi. Tu fais quoi en ce moment Bon, rien, là, je bosse sur un dossier. Bon, ben tant pis alors. Non, non, vas-y, dis-moi. <laughs> Il m'a trompé, ce connard. <coughs> euh, écoute, calme-toi, tu sais très bien que ce gars, te mérite pas. <laughs> Oh, T'as raison. C'est ceux qui me comprennent. Euh, tu sais quoi je finirai mon dossier plus tard. mois de 10 minutes et j'arrive, ok Ok, merci. C'est gentil. Il t'a trompé <gasps> T'as dit quoi Il t'a trompé <laughs> Oui Il t'a trompé. J'aurais jamais fait ça. Et moi, je te l'allume. Attends, attends, vais vraiment mon meilleur ami là. Ok, ok. <laughs> tu fais quoi là Tu sors le mariage Non Viens, rentre. En fait, je t'explique. Il m'a pas vraiment trompé. Hein. C'est une fille, elle a mis une pilule dans son verre et ensuite elle l'a obligée de venir chez elle, cette pute. Lui, il m'a dit qu'il voulait rien faire, mais elle, elle a abusé de lui. Il était sans défense, lui, tu comprends Il m'a même fait un snap depuis l'hôpital. Ah, le pauvre, je te jure, je le plains. Oh, je suis à l'hôpital. Ça va pas, la pilule, là. Ça m'a tué. Oh C'est bon, là ouais, ouais. <laughs> Je te jure, easy.